lagi dengan saya di channel yang sederhana ini Saya akan memberikan beberapa tips hmm, Bukan beberapa tips sih, intinya 5 tips Untuk perawatan akuarium laut Untuk pemula seperti saya Seperti pemberian makan untuk biota Entah itu ikan ataupun koral untuk akuarium kecil yang seperti di belakang saya ini yang perlu diperhatikan ada beberapa faktor tuh yaitu banyaknya pemberian makan ikan atau koral karena yang berlebihan itu bisa membuat berlumut yang kedua banyaknya biota semakin banyaknya biota ini semakin banyak juga kita memberi makan dan perubahan airnya juga sangat cepat sistem kerja filter juga harus maksimal jadi kalau nggak kurang maksimal nanti penumpukan-penumpukan sisa-sisa makanan juga banyak dan yang terakhir juga suhu juga akan cepat berubah yang kedua adalah membersihkan kaca, akuarium, dan peralatan-peralatannya membersihkan kaca bisa dilakukan setiap seminggu sekali sekaligus membersihkan kaca dari lumut-lumut yang menempel di kaca kemudian membersihkan filter shock yang sudah kotor filter sub juga berfungsi untuk menjaring kotoran yang jatuh dari overflow kemudian kita bersihkan protein skimmer protein skimmer itu juga merupakan nyawa dari filtrasi akuarium sangat penting perannya dalam kemudian membersihkan filter pada chiller chiller juga berfungsi untuk mendinginkan akuarium agar suhu dalam akuarium sangat stabil dan terjaga ya seperti kita aja menggunakan AC ketiga adalah pergantian air laut untuk mengganti air laut bergantung pada beberapa hal ya, semakin kecil akuarium ukurannya semakin sering mengganti air karena akuarium laut yang kecil lebih mudah terjadi perubahan-perubahan seperti kandungan air dan suhu dan jumlah penghuni seperti ikan karena semakin banyak penghuninya akan semakin sering mengganti air laut yang hal ini dikarenakan sisa-sisa makanan dan kotoran-kotoran ikan yang menumpuk akan menimbulkan penumpukan amonia yang berbahaya buat ikan pergantian air bisa dilakukan setiap satu atau seminggu sekali airnya cukup diganti 20% saja untuk akuarium yang lebih besar atau lebih dari itu bisa dilakukan pergantian setiap 1 sampai 3 bulan sekali tergantung kemampuan filternya keempat adalah durasi lampu usahakan kalian harus mengecek durasi lampu lampu juga berguna untuk mengganti peranan cahaya matahari dari fotosintesis <laughs> lampu sangat penting dalam akuarium laut itu mutlak harus dimiliki bagi akuarium yang berisi koral-koral di antara yang paling penting dari terumbu karang yaitu menjaga dalam sistem pencahayaan dalam pencahayaan memberikan penyinaran yang tepat intensitas dan spektrum untuk pertumbuhan yang untuk pertumbuhan karang yang baik sebagian besar refer instalasi lampunya biasanya sekitar 8 jam dengan sistem multi cahaya bisa dapat menggunakan controller otomatis seperti akuarium saya ini menggunakan video Android itu bisa memvariasikan intensitas dengan variasi jumlah lampu yang menyala jadi disetting sedemikian rupa untuk sewaktu-waktu Metode ini menduplikasikan matahari melewati permukaan. Kelima adalah adiktif, salinitas, pH, dan penguapan. Selain peralatan pendukung seperti filter, kita juga harus menggunakan adiktif atau suplemen yang dapat mengurai zat berbahaya seperti amonia dan Tujuan penggunaannya adalah berfungsi untuk menekan dan menurunkan negatif elemen pada akuarium seperti nitrat, fosfat, nitrit, amonia sehingga kesehatan biota laut lebih baik dan terjaga. Untuk salinitasnya, kadar garam akuarium laut sangat penting peranannya dalam air laut karena menunjukkan hidup matinya ikan kadar garam akuarium laut perlu diukur namun untuk mengukur kadar garam secara langsung memang sedikit sulit tetapi ada cara lain yang efektif untuk mengetahui kadar garam pada akuarium laut bisa menggunakan alat refraktor meter apabila alat tersebut menunjukkan angka di angka 1025 berarti jenis airnya lebih besar dan ini berarti kadar garamnya sangat tinggi begitu juga sebaliknya apabila di angka di bawah angka 1025 berarti ukuran jenisnya itu jenis airnya kadar garamnya itu sangat rendah kemudian kita cek pH nya kita bisa mengecek pH antara 7 sampai 11 BKH maka pH akuarium laut cenderung stabil di angka 0,2 sampai 8,4 sedangkan untuk penguapan air laut bisa gunakan air RO atau air isi ulang yang TDS-nya lebih bagus lagi TDS-nya di angka 0 sebelumnya dicek dulu kadar garamnya lebih tinggi atau rendah jadi akuarium laut anda jika kadar garamnya lebih tinggi bisa menggunakan air RO apabila kadar garam laut yang ada di akuarium anda lebih rendah bisa kalian tambahkan laut oke itu saja 5 tips untuk perawatan akuarium